El joven, al ser cuestionado, ofrece los detalles del hecho. yo tuve un pequeño problema en mi casa y, el hermano mío, el mayor, eh, yo le falté el respeto y ahí me dio... ¿Por qué te dijo Porque yo estaba medio, medio borracho, entonces tengo, la niña ahí y me puse medio punto. ¿Dónde ocurrió eso? Puerta Blanca. Pero me dicen que tú había discutido con, la esposa tuya. Era discusiones que, yo tenía porque yo estaba borracho, era. yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Para NTN, Joanny Cordero.